انا مغربي كنساند غزه نكي غا مغربي يا تسند غزه انا مغربي كنساند غزه انا مغربيه اساند غزه انا مغربيه كنساند غزه انا مغربي اساند غزه باسمي كله مغاربه نساند غزه مغربي اساند غزه انا مغربيه كنساند اطفال غزه انا مغربي اساند غزه من اجل رفع الحصار من اجل تحرير فلسطين من أجل الصلاة في الأقصى ومن أجل زيارة لحارة المغاربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته